Witam, zaczynamy nagrywanie. Zobaczymy co dzisiaj uda nam się ciekawego znaleźć. No i dalej idziemy. patrzcie co to mamy. Patrzcie co to mamy. Ничего не было. Ура. Точнее, поторачиваю.